电影《悬崖之上》官微，二零二一年四月二十八日九点发布了由周深为电影《悬崖之上》演唱的主题曲 MV，一经上线，立刻得到众多网友们的喜爱。同时，三家央媒也是第一时间力挺周深新歌《悬崖之上》。关注点之一是《人民日报》。《人民日报》二零二一年四月二十八日八点五十一分发布消息。 井号周深《悬崖之上》主题曲 MV 井号发布。假如黑夜看不到尽头，眼睛会不会生锈？阿兹卡布勒周深倾情演唱电影《悬崖之上》主题曲，娓娓道来无名英雄对家国的热忱与信仰，对爱人的眷恋与不舍。他们也曾是普通人，但面对危险，他们挺身而出，不辱使命，不负重托，信仰不灭，黎明终将到来。 周深新歌《悬崖之上》关注点之二，之央视频。央视频二零二一年四月二十八日上午十一点五十分，发布消息：，井号周深《悬崖之上》主题曲井号直戳人心。周深超话，动情献唱《You 悬崖之上》主题曲，抱一抱，假如黑夜看不到尽头，眼睛会不会生锈？阿兹卡布勒，周深用柔情细腻的歌声。 将无名英雄对家国的热忱与信仰，对爱人的眷恋与不舍，都深藏在音乐声中娓娓道来。影片将于四月三十日全国公映，转发期待。周深新歌《悬崖之上》，关注点之三至中国电视报，CCTV 中国电视报二零二一年四月二十八日十三点三十三分发布消息：井号周深《悬崖之上》主题曲 MV 井号发布。 影片导演张艺谋这样评价阿尔卡布勒周深的演唱：“我很喜欢这歌声中表达的那种柔情缠绵的感觉，这词也非常好。周深的歌也传达出了电影的主题，很时髦，很年轻，但也很深沉。”今天的井号豹哥随心听，井号带来这首《井号周深悬崖之上》主题曲《井号。歌曲《悬崖之上》由火星电台作词作曲，周深倾情演唱。 本首歌曲的最大特点是周深用苏联风格的小调细腻流淌，前奏口风琴响起，瞬间让人置身于那个风起云涌的年代。一张张英雄可爱的脸庞缓缓浮现，周深用干净深情的嗓音诉说着那些舍生忘死的动人故事，将无名英雄的家国情怀隽永流传，让网友们听完之后倍感哪有什么岁月静好，不过有人替我们负重前行。 电影很棒，主题曲很好听，周深太绝了。血红的花开在屋檐下，无忧无虑的孩子们陪伴着他。坦白的新装者的天下，为每个人安一个家。歌唱着他们在面对个人情感割舍，甚至生死考验时，仍然坚定信仰，守卫家国的牺牲精神。他在你离开的村庄，静静的守在墓碑旁，想象明天的人们幸福的模样。 从周深的歌声里感受到悲壮，却对未来仍抱怀美好的希望。其中的叙说感真的太强了。谍战大片《悬崖之上》讲述了上世纪三十年代的冰城哈尔滨，特工们在严峻考验下与敌人斗智交锋，执行秘密行动的故事。由张译、于和伟、秦海璐、朱亚文、刘浩存、倪大红、李乃文领衔主演，于艾磊、非凡主演。 雷佳音、沙溢特邀主演，影片将于四月三十日上映。一起走进电影院，感受信仰的力量。看到周深为电影《悬崖之上》演唱的同名主题曲，一经发布就立即得到了《人民日报》、央视频和《中国电视报》三家央媒的力挺。喜欢周深的粉丝们纷纷留言，为其打 call，很好听，好催泪，听得不禁泪流满面。 歌声一出就湿了眼眶，致敬英雄，周深倾情演唱电影《悬崖之上》主题曲，娓娓道来无名英雄对家国的热忱与信仰，不辱使命，不负重托，信仰不灭，黎明终将到来。柔情缠绵，催泪，有了悬崖之上的勇士，才有了今天灯光里的中国。好电影要有好歌声，一切都恰到好处。 周深唱的太感动人了，致敬这些无名英雄，感谢那些为我们披荆斩棘的人，心向黎明，便无惧黑暗，好听太好听了。